ہیلو دوستو میرا نام یونس غزالی ہے اور میں ابھی چائنا کی ایک سٹی میں ہوں کھنمنگ میں میں آپ لوگ کو یہ دکھانے کے لیے باہر آیا ہوں کہ یہاں کی کیا صورت حال ہے میں نے یہ ہیلمٹ اس لیے پہنا ہے کہ سیفٹی کے لیے اور میرے پاس ماسک وغیرہ اسپیشل ماسک نہیں ہے جو پرٹیکولر ماسک کے لیے کہا گیا ہے تو یہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے سیفٹی کے لیے میں آپ کو باہر کی یہاں کے روڈ وغیرہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن تو پوری چائنا میں بند کی ہوئی ہے باقی جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی بہت کم ہے بہت کم ہے اگر آپ کو ایئرپورٹ جانا ہو پتہ نہیں کیسے جا سکتے ہیں ٹیکسیز وغیرہ بھی نہیں ہے اگر آپ پرائیویٹ وغیرہ کوئی ویکل آپ ارینج کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ماسک ہے این نائنٹی والا ماسک ہے تاکہ وہ بھی ڈرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ یہ بیماری نہ ہو جائے میں اپنی یونیورسٹی کے باہر ہوں پورا بلاک کیا ہوا ہے نہ اندر نہ باہر جانے کے لیے سب بند کیا ہوا ہے مگر باقی آپ اندر سے باہر جا سکتے ہیں باہر سے بھی اندر جا سکتے ہیں بس ایک ہی گیٹ کھلا ہوا ہے پوری یونیورسٹی کا تقریباً چھ گیٹ ہیں یہاں کے بڑے ایک یونیورسٹی کا صرف ایک گیٹ ہے جو جہاں سے آپ اندر باہر جا سکتے ہیں اور کوئی باہر کا نہیں جا سکتا اندر کوئی باہر کا اندر نہیں جا سکتا اس کے علاوہ یہاں کے تمام کاروبار وغیرہ سب بند کیے ہوئے ہیں میں آپ کو یہاں کی کاروبار کی وغیرہ دکھاتا ہوں ابھی یہ تمام کاروبار وغیرہ یہاں پہ بند کیا ہوا ہے تمام شاپس وغیرہ سب بند کی ہوئی ہیں یہ کافی زیادہ چلنے والی اسٹریٹ ہے ابھی یہاں پہ پانچ بج رہے ہیں اور ایک بھی دکان وغیرہ نہیں کھلی ہوئی ہے مگر یہاں کی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ دو تاریخ کے بعد فیبری کے تمام کاروبار کھلنا چاہیے اب پتہ نہیں واقعی کھل سکتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ تمام لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس وائرس سے اس کے علاوہ میری ٹیچر نے کہا ہے ایک جگہ ہے جو انڈر گراؤنڈ مارکیٹ ہے میں وہاں جا رہا ہوں کچھ سامان خریدنے کے لیے جس کی مجھے ضرورت ہے let's go to do some shopping تو یہ جگہ ہے جو میری ٹیچر نے بتائی ہے یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے وہ لکھی ہوئی ہے چھاؤسر تو اس کے انڈر گراؤنڈ ہے دیکھتے ہیں اندر جا کے کچھ ملتا ہے روپ ہو دیکھیں یہ لوگ بھی کچھ کاروبار کھلنے لگے ہیں جیسے کہ یہ اور یہ پوری ہمیں سب چیزیں یہاں سے ملتی ہیں تو یہ بہترین ہو جائے گا یہاں تو سب کے سب ہیں لوگ سب ماسک لگائے ہوئے ہیں وداؤٹ ماسک کوئی بھی نہیں ہے میں خود بھی ماسک لگایا ہوا ہوں تاکہ سیفٹی برقرار رہے زندگی سب سے زیادہ ضروری ہے کوشن ہوتی ہے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں سبزیاں وغیرہ خریدوں اور یہ دوسری بھی چیزیں ہیں جو خریدنے والی چپس اور کیونکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور کافی ہو گیا ہوں میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں مل جائے تو بہترین ہو جائے گا یہاں پہ سب چیزیں اویلیبل ہیں سب کی سب تو اسے دیکھ کے ایک اچھا احساس ہو رہا ہے کہ زندگی تھوڑی سی نارمل لائف کی طرف واپس آ رہی ہے امید کرتا ہوں کہ سب چیزیں جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں کوشش کر رہے چائنیز ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ وائرس یہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ لوگ روکنے کے لیے اس کے کوشش کر رہے ہیں تو میں چیزیں کچھ خرید لوں فریز روٹی ہے یہ مجھے پہلی دفعہ ملی ہے ایسی چیز کیا بات ہے یہ تمام گوشت ہے مجھے فریز چکن کھانے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے نہ مجھے اچھی لگتی ہے مگر کوئی آپشن ہے نہیں دوسرا ویڈیو میں تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کیا حالات ہیں چائنا کے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہتری ہو رہی ہے یہاں پہ کیونکہ اسٹورس وغیرہ کھل گئے ہیں اور سامان وغیرہ بھی میں خرید کے لایا ہوں اچھا انٹرنیٹ پہ یہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مہنگی داموں میں بیچی جا رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے جو میں چیزیں خریدتا ہوں فار ایگزامپل جو میں نے ابھی چکن کے چیسٹ خریدے ہیں وہ ایک دس یون کا پڑا کیونکہ بڑا پیس تھا باقی چھ چھ کے پڑے ہیں چاکلیٹ چھ یون کی پڑی ہے بسکٹ پانچ یون کے باقی تمام چیزیں ہیں جو مجھے وہی میں ملے ہیں جو مجھے دور پرائس میں ملتے ایون آلو بھی اسی پرائس میں ملے ہیں عام بازار اس سے نہیں میں نے اسٹور سے خریدا تھا پھر بھی مجھے اچھے ریٹ ملے ہیں اس کے علاوہ میں نے تیل خریدا ہے چاول خریدا ہے جو چاول تھوڑے مہنگے اور تیل تھوڑا مہنگا پڑا ہے مجھے تھیلی پڑی ہے چاول کی جو کافی مہنگی پڑی پتہ نہیں کیوں شاید میں نے کوئی اچھا والا لیا اس کے ساتھ ساتھ دس کلو تیل جو مجھے پڑا ہے eighty eight R M B کا جو ٹھیک پرائز سے پڑا ہے مگر میں نے لاسٹ ٹائم جو خریدا تھا وہ سیونٹی فائیو کا میں نے مجھے یاد ہے شاید پرائز اس کے اوپر چلے گئے ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے مطلب تمام چیزیں جو مجھے پڑی ہیں صحیح پرائز سے پڑی ہے کوئی زیادہ پرائز نہیں ہے اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں جو بچے پریشان ہیں کہ ہماری جگہ پہ کافی مہنگی چیزیں مل رہی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں اور ایسا کچھ ہے نہیں اور اس کے علاوہ وہ ڈرامے بھی کرتے ہیں میں بتاتا ہوں خود ڈرامے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میری بات ہو چکی ہے ان لوگوں کو کینٹین کا کھانا پسند ہوتا نہیں ہے گورنمنٹ کینٹین میں کھانا دے رہی ہے جائیں آپ کینٹین میں کھانا کھائیں کیونکہ جو کینٹین میں کھانا بنانے والے ہیں ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہو چکا ہے انہیں کوئی بیماری نہیں ہے آپ جائیں وہاں پہ کھائیں مگر یہ ہے کہ ڈرامے ہیں کہ ہمیں کھانا مل نہیں رہا ہے دراصل بات یہ ہے کہ انہیں ان کے ٹیسٹ کی چیز نہیں مل رہی ہے انہیں پسند نہیں ہے ان کا کھانا میری یونیورسٹی کافی اچھا کھانا بناتی ہے مگر میں خود بنانا کھانا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں اس سے پیسے بچ جاتے ہیں اور کافی سارا سامان بن بھی جاتا ہے اور میں بار بار باہر نکلنا میرا بچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کینٹین میں جا کے کھا سکتے گورنمنٹ دے رہی ہے اس کو ان سب اسٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ اینڈ آف دا ویڈیو ایک اچھا سا جوک ہمیں ہمارے پاکستانی سینیٹر شبلی فراز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو چائنا میں ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آٹھ سو چالیس ڈالرس ٹرانسفر کیے گئے ہیں کس کے اکاؤنٹ میں بھیجیں یار کس کے اکاؤنٹ میں پلیز بتا دو ایون جب میں نے نیوز دیکھی تو فوراً میں نے چیک کیا میرے پاس میسیج آ جاتا ہے پھر بھی چیک کیا شاید کر دیا مگر ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے شاید اپنے اکاؤنٹ میں کر یا اپنے بچوں کے اکاؤنٹ میں کیوں پتہ نہیں کس نے کیونکہ پاکستانی گروپس کے اندر باقی سب مذاق بنا رہے ہیں کہ ایسا مذاق ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلا اچھا ہے کہ بھیج دیں جن کے لیے مشکل ہو رہی ہے چیزیں خریدنا وہ سمجھتے ہیں ان کی طرف مہنگا ہے مگر ہے نہیں تو ان کے لیے کافی زیادہ اچھا ہو جائے گا باقی آپ لوگ دعا کریں کہ چائنا اس وائرس کو جلدی جلدی ختم کرے کیور بن جائے تو کافی اچھا ہوگا باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا دو میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ